大家好，欢迎大家又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人，吹显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百一十讲，神要对你。 说什么？谢谢你。有好消息从远方来，就如拿凉水给口渴的人喝。有好消息从远方来，就如拿凉水给口渴。 的人呵，为什么要说谢谢呢？那当然有很多情况啦。那最一般的就是一些的呃礼仪式的，好，就是啊，你写信也好啦，打电话也好啦，啊，就是一些礼仪式的，哦，是一种规矩呀，啊啊，动不动你就 Thank you，Thank you。 啊，这个是很礼仪式的啊。那另外一方面呢，其实就是实实在在的，你要说谢谢啊，谢谢别人帮你做这件事，谢谢别人让路，谢谢别人提醒啊，这些就是实在的啊，有人呃给你一些的帮助，所以你一个谢谢。当然还有一些的，就是说可能他帮助你的这个呃情况。 更多啊，你有个感恩啊，所以我谢谢你，然后我感恩好，啊，我就请你吃一顿饭，啊，或者是呃买一个礼物给你啊，作为一种回报了。所以谢谢啊，呃有感恩，然后有这个啊回报哦。那我们需要知道的是。 今天我们与人相处呢， <tsk> 我们呃不要把当他当成是别人欠我的。有些时候有些人就很奇怪，就是说你帮助着他，你对他善意，你关心他啊这些等等，那有些时候就觉得是好像是你欠他的，是理所当然的，他也不会呃跟你说一声谢谢。 啊啊，当然，呃，帮助人的人，呃的善意呢，哦，他不见得是说，呃，要你回报他，也要你说谢谢，啊，他不见得是需要，但是作为一个人的一个基本的礼仪跟基本的一个生命的成熟呢，啊，当有人真的是呃帮助你、善待你。 你应该是有一个谢谢感恩啊，或回报的一个态度啊，所以我们不要把它当成是呃理所当然，人家欠你的，所以人家没有做得到的啊，人家啊没有帮助我的，哎呀，那就是别人的错啊，都是别人的不对，啊、这个就不是上帝所喜悦的，所以你作为一个基督徒呢？ 我们就要去问了，我们对于我们的上帝，我们有感恩图报吗？谢谢他吗？我们对耶稣基督，我们有感恩图报，有没有谢谢他呢？那我们对于在教会啊帮助的啊啊善待我们的啊鼓励我们的，哎，我们有感恩图报啊来呃谢谢他们吗？啊，这是我们需要去回想的。 啊，那今天这个经文呢，它可以给我们，呃，或许有两方面的这个呃着手。一方面呢，就是说有好消息从远方来，就如拿凉水给口渴的人喝，那就是知道啊，有些人或许他在期待、期待、期待着呃听到一些的呃消息，所以他听到了哇，他就。 非常的是感恩了哦，他是非常的感恩，因为他好像是，哦，在期待当中就好像是很口渴的人这样，所以得到的消息，哇，他好像得到解渴了啊，所以这是一方面啊，另一方面呢，也就包括是当你领受到别人带给你好消息的时候呢，那你就。 需要什么，你就需要以凉水来什么作为回报啊？给这样的一个人，那怎么样讲呢？就是我们呃想想在过去的这个环境啊，你基本上是呃没有今天的所谓的电流啦、呃信差啦，或者是呃这个物流啦啊这些等等的服务，所以。 呃，你要知道一些消息，你要拿到一些东西，其实它真的是很麻烦、很辛苦，甚至是呃做不到的事情哦。那所以呢，呃，可以这样讲的，就是说在圣经里面提到的，就是有好消息从远方过来啊，所以这个不是必然的事情啊。 啊，必然你可以收到好消息，不会，啊，因为在过去的日子，那当然今天你一个电邮、一个手机、一个 WhatsApp 都可以做得到，但是那时候不是，所以他从远方过来，那我们就要去想象，那你从远方过来，他来做什么呢？哎，可能他来就是说把家乡的事，把那个地方的事情啊，把人托付的，啊啊，一个信件也好。 或或者是一个口信也好啊，来去告诉你，它不一定是大事啊，但是呢，它就是报一个好消息。哎呀，父母亲都很好啊，他们叫我问安妮或者简述啊那边的一些情形给你听，所以这些都是好消息。所以从远方把好消息带来。 那你就要去想，这个远方带来的这个好消息，它是经过什么？它经过好多的天数啊，它经过的什么？可能要荒山野岭去爬，我不懂啊。但是至少呢，从远方就说明了一个路途的遥远。那你肯定是要付出什么？付出的是一些的劳苦啊、精力啊。当然，有些时候在苦时的那个环境底下。 可能你会遭遇一些的啊猛兽啦，啊危险等等也是可能的，所以呢，就是有好消息从远方把它带来给你呢，那你就需要什么？你就需要在当中以凉水来回报这个口渴的人啊，你需要有一个谢谢一个。 感恩，然后一个回报，哦，所以这个图像呢，我们应该是呃呃很清楚啦，啊，想象一个人从老远的一个地方来来来到你的面前，哇，呃有点疲倦的样子，啊，然后你啊谢谢他感恩啊，给他一个回报啊，你因为他很辛苦，当然这个只是一个呃呃表达。 跟形容，那应该在过去的日子，他可能就是，呃，给他呃留下来住宿啊，给他上呃丰富的晚餐，嗯，然后给他养饱足的精神啊，甚至也会谢谢他，给他一些的营养哦，或者是呃贺品啊，这些都都是可能的啊，但是啊这。 都是要表明谢谢、感恩与一个回报啊。如刚才所说的，真的是我们去想，对于神、对于耶稣、对于教会、对于善待你的、人、对于帮助你的人，你曾经谢谢他吗？你曾经感恩吗？你曾经回报他吗？那我们需要学习。 做一个谢谢感恩回报的人，如果我们是不懂的啊，一个谢谢感恩回报，那我想我们呃的修养品德当然是肯定是没有一个知足的心，没有一个感恩的心，那肯定也不是上帝所喜悦的。这是神对你说的话，我们一起祷告。 天赋上帝啊，我们来到了面前，我们有很多要去谢谢，要去感恩，要去回报的人。所以，当我们懂得感恩回报，相信我们的心就充满着一个资助的心。那我们也在你的面前，就特别要祈求主的帮助。有很多时候，我们作为基督徒，我们对上帝、对耶稣、对教会、对帮助我们的人。 有些时候，我们忘记我们忽略，甚至我们认为那是理所当然。所以，有祈求主帮助，给我们提醒，让我们做一个懂得谢谢、感恩、回报的人。我们如此祷告，奉耶稣基督的生命。阿门。你的参与，我的动力。 代为转发，欢迎你留言分享你的心得、意见、看法。再见啦！